саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы жылу қозғалғыштарының пайдалы әрекет коэффициенті деген тақырыпқа тоқталатын боламыз яғни өткен сабақта біз жылу қозғалтқыштары деген тақырыпты өткен болатынбыз естеріңде болса жалпы жылу қозғалтқыштар деп отқанымыз не деген сұраққа жауап бере аламыз ғой өмірде мысал келтіре аламыз ба соған байланысты ойлаймын яғни сендерге өткен сабақтағы видеомыз пайдалы болды деген сеніммен бүгінгі келесі сабағымызды бастаймыз әрине видеоны көрмей тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркелуді ұмытпа өйткені сен үшін пайдалы физика пәнінен дүниелер ұсынатын боламыз жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі қарастыратын тақырыпқа негізгі арқау болатын тірек сөз бұл жылу машинасының пәкі деген тақырыпқа тоқталамыз яғни осы бір ә, тірек сөзге қол жеткізетін боламыз олай болса бізде жалпы өткен сабақта айттық жылу қозғалтқыш дегеніміз не бұл отынның ішкі энергиясын механикалық энергия айналдыратын қондырғы дедік иә яғни машинаның поршын мысал келтірдік ал енді мына жерге қарайтын болсақ міне от бердік от жанды ішінде қысым артты иә мына жақта нәтижесінде мынау не істейді жанады деген сөз бір біріне тең болмайды қысымдар ол кезде мына беттегі қысым мен мына беттегі қысым бір біріне тең болмайды ал жылу қозғаштарында отынды жағу арқылы газдың ішкі энергиясын арттыруға болады екен яғни міне отынды жағу арқылы біз оның ішкі энергиясын арттырамыз деген сөз ал енді ары қарай бізде ішкі энергияның механикалық энергия түрлендіру процесіне тоқталайық міне мына бір ә, суреттегі гифтегі неміз қарайтын болсақ не көріп тұрмыз әрине бұл жерден біз көріп тұрғанымыз мына бір қазанның крышкасының осындай бір кейіпке келуі қарайтын болсақ ненің әсерінен кейіпке келді тоқталайық яғни қыздыру ұлғаю жұмыс жасады яғни мынаған не бердік біз міне отын энергиясы яғни соның нәтижесінде бу ішкі энергиясы өзгереді нәтижесінде механикалық энергия яғни крышканы жоғары қарай қозғайды деген сөз бұл крышканы жоғары қарай қозғап жатқан не бұл жерде әрине бұның ішкі энергиясы деген сөз олай болса алғашқы жылу қозғалтқышты кім қарастырған екен джеймс уатт қарастырған болатын 1781 жылы жасаған жылу қозғалтқышы мынау міне 1781 жылы джеймс уатт қарастырған екен бұл жылу қозғалтқышты бұның қызметі не екен тоқталайық яғни ә, көріп тұрғанымыздай бізде тоңазытқыштың температурасы қыздырғыштың температурасы қыздырғыштың яғни жылу мөлшері тоңазытқыштың жылу мөлшері жұмыс денесі жалпы жұмыс денесі не істейді жұмыс атқарады не арқылы қызған кезде ол кезде қалай дейміз міне жалпы жұмысымыз неге тең болады екен жұмысымыз тең болады жылу жылу мөлшері иә қыздырғыштың жылу мөлшерінен азайтамыз нені тоңазытқыштың жылу мөлшерінен азайтамыз атқарылатын жұмысқа тең болады екен азайтынса нәтижесінде бізде пайдалы әрекет коэффициенті мынандай әріппен белгілейміз міне пайдалы әрекет коэффициенті иә тең болады жұмыстың неге қатынасы мынау бізде q1 деп отқанымыз бұл қыздырғыштың қыздырғыштың иә несі қыздырғыш жылу мөлшері жылу мөлшер деп қоямыз қыздырғыштың жылу мөлшері ал а деп отқанымыз бұл жұмыс денесінің атқарған жұмысы иә өлшем бірлігі екі не болады джоульға тең болады джоульға тең болады ал енді ары қарай біз жаңа айттық жұмысымыз неге тең дедік міне мына бір формула тең дедік иә яғни q1 деп жатқанымыз қыздырғыштың жылу мөлшері q2 деп жатқанымыз салқындатқыш яғни тоңазытқыштың жылу мөлшері болып есептелінеді көбейтеміз мына жерде не бар 100% бар сол кезде бізде пәгіміз неше шығатындығын қарастыратын боламыз немесе оны біз мынандай түрде жазсақ та болады иә бұл негізгі мынау негізгі формуламыз болса түрленген формулалар яғни мысал ретінде өткенде айттық машина жүрмей тұрып бірінші қызады ол не істейді жұмыс атқару үшін бірінші не істерлеген қыздырылады міне температурасын арттыру керек жылу мөлшері артады нәтижесінде ол жұмыс денесі қозғалады деген сөз немесе мына жерде көріп тұрғанымызда міне жұмыс денесі деп жатқанымыз ол не істейді ұшу осы жолды басып өту керек қалай басып өтеді яғни мына q2 деп жатқанымыз сырттағы жылу мөлшері ал іштегі жылу мөлшеріміз q бірға тең болады нәтижесінде э, іштегі жылу мөлшеріміз көптеу болады иә чем мына жерге қарағанда нәтижесінде ракетамыз ұшады деген сөз ары қарай кеттік енді біз мына жерде ә, кішігірім диаграммаға тоқталамыз бірінші жағдай міне процесс 1 мен 2 мына бетте қысым өзгерген мына бетте көлем литрмен қарастырған кезде өзгеріс жасады ма ол кезде жұмысымыз нөлден үлкен болады неге өйткені жұмыс атқарылды ал көлемнің өзгерісі нөлден үлкен болады міндетті түрде өйткені өзгеріс бар ал ішкі энергиямыз не істемейді екен ешқандай өзгеріс келмейді яғни нөлден кіші болып қарастырылады екінші екі мен үш арасында міне ол кезде ешқандай жұмыс атқарылмайды не істейді көлем өзгермеген сол себепті жұмыс атқарылмайды естеріңде болса газдың жұмысы деп жатқанымыз көлемнің неге көбейтінісі қысымға көбейтінісі еді ал бірақ бұл жерде көлем тұрақты болғандықтан өзгеріс болмады деген сөз яғни көлем нөлге тең болып кетті жұмысымыз да нөлге тең болды ішкі энергиямыз кіші болады ал келесі жағдайымыз міне үш пен төрт диаграммада үш пен төртке яғни көлем иә артты қысым да артты ол кезде ә, кері байланыс яғни ә, кері қозғалыс жасағаннан кейін біздің жұмысымыз нөлден кіші болады нөлден жұмыс кіші болса көлем міндетті түрде ал ішкі энергиямыз артады бұл кезде яғни ішкі энергиямыз артады деген сөз ал егер ә, келесі процесс төрт пен бір жағдайы төрт пен бір жағдай ол кезде жұмысымыз нөлге тең көлем өзгеріс ұшыраған жоқ міне ал көлем өзгеріс ұшыраған жоқ бірақ ішкі энергиямыз не істеді артты деген сөз ары қарай кеттік енді карно циклы жалпы садди карно деп отқанымыз бізге негізгі өзінің несін ұсынды міне жылу қозғаштарын мүмкіндігін болатын максималды пәк тұсында міне көбейту жоспарлатеніміз бар максималды пәк тұсында осы формуланы бұл жерде температура бір деп отқанымыз не бұл жылытқыштың температурасы ал температура екі деп отқанымыз суытқыштың температурасы болып есептелінеді температураның өлшем бірлігін білеміз неге тең келвинға тең солай ма температураның өлшем бірлігі келвин деп қарастырамыз яғни ең жоғарғы жылу ә, пәкін беретін бізге осы карнот цикл болып есептелінеді екен міне келесі формула былай жазсақ та болады э, ол деген сөз не болады екен міне қарайтын болсақ мынау бізде негізгі жылу қозғалғыштың пәкі ал мынау карнот цикл, яғни идеал газ пәкі деп қарастырылады бұл үлкен болады неге өйткені максималды пәкті беретін осы карнот циклы яғни жылу қозғалғыштың ең жоғарғы пәкін беретін осы ә, формула арқылы біз алады екенбіз оған мына жерге қарайтын болсақ міне бізде т бар не екендігін түртіп қоямыз дәптерге т бар деп жатқанымыз жылу машинасының температурасы т екі деп жатқанымыз ә, тоңазытқыштың температурасы деп қарастырамыз яғни идеал жылу машинасының максималды пәкі бұл карно цикл деп аталады екен карно цикл деп жатқан карно ашқан садди карно соның құрметіне карно цикл деп қарастырылады деген сөз окей ал енді ары қарай жалғастырамыз ә, бізде жалпы осы жылу қозғалғыштарының пәкі қаншалықты екендігін тоқталып кетейік иә қозғалтқыш яғни қозғалтқыш дегеніміз мына бу машинасы пәк неше бір процент паровоздікі сегіз процентпен ә, карбюраторлық қозғалтқыштікі жиырма отыз процент береді екен пәк бізге пайдалысын береді осылай газ турбинасы отыз алты процент береді бізге бу турбинасы 35-40 процентті береді екен пайдалы пайдалы бізге ал сұйық отынды ұшақ қозғалтқышы ол 47 процент яғни жұмыстың 47 проценті бізге пайдалы болады деген сөз оған мына жерде қарайтын болсақ жылу қозғағыштарының кері әсері бізге климаттың жылынуы немесе атмосфераларының ластануы атмосферадағы оттегінің азаюы бұл әсер кері әсер ал проблеманы шешу үшін не істейміз отынды реттеген газдың сұйықтығы керек бензинді сутегімен алмастыру керек иә яғни бензин емес сумен жүретін, немесе электромобильді ә, қолдану керек яғни пайда болу керек деген секілді яғни осы бір осы жерден біз тоқталып кететініміз қарайтын болсақ міне ә, жалпы біз ғылыми жоба жазған кезде осы бір жерден яғни қазіргі таңда иә қазіргі таңда жылу қозғалғыштарды біз максималдылығын яғни пәкін арттыру үшін не істесек болады осындай бір тақырыпта ізденіп көрсеңдер болады да өздерің ары қарай кеттік енді осыған байланысты бір есептің шығару жолымен көрсетейік қалай есеп шығаруға болады тоңазытқыштың температурасы 20 градусқа тең ал жылу қозғалтқыштың пәкі 85 процент болу үшін қыздырғыштың температурасы қалай болу керек дейді ол үшін берілген бізде мынандай болып тұр міне сурет иә бағана көрсеткен суретіміз ал берілгенді жазып қоямыз міне яғни тоңазытқыштың температурасы болса т екі болады пәк 85 процент табу керек бізге температура бірді яғни қыздырғыштың температурасын ол үшін хбж ға келтіреміз хбж деп отқанымыз міндетті түрде не істейміз градусты кельвинге айналдырып аламыз міндетті түрде айналдырдық одан кейін бар формуланы білеміз ғой мына бір формуланы иә формуланы түртіп қоямыз осы жерден ә, негізгі бізге форманы түрлендірген кезде иә мынандай түрде жазып аламыз и осы жерден нені табамыз т бірді тапқан кезде формуламыз қалай болады екен міне яғни осылай түрлендіріп аламыз деген сөз енді орындарына қоямыз 293-ті бөлеміз ә, мына жерде бірден 85-ті 085 деп алдық өйткені жүз процентке бөліп сразу алсақ сан мәнін алдық сол кезде 1953 келвинға тең болады екен бұл қыздырғыштың температурасы осыған тең деген сөз түсіндік қой енді осыған байланысты өздерің мына бір есепті шығарып көреміз иә және қайсысы болатындығын анықтаймыз ары қарай кеттік енді келесі есептің де шығару жолын сендерге көрсетеміз міне барлық мәндер берілген иә міне көрсетілгендей ә, біз негізгі мәндерге тоқталамыз қиын деген яғни күрделі деген есепте тоқталып жатырмыз иә табу керек пәкті хбжға келтіріп аламыз міндетті түрде яғни үш атын деп жатқанымыз ә, э, үш көбейту онның бес дәрежесі паскаля тең болады деген сөз өйткені бір атмосфералық қысымымыз оның бес дәрежесі паскаля тең ғой үш болатын болса үш көбейту оның бес дәрежесі паскаля болады ал бір литріміз онның минус үш метр кубқа тең ал бір жарым литр бір бүтін оннан бес көбейту оның минус үш метр кубқа тең болады ары қарай енді Осын түрлендіреміз негізгі формуламыз жұмыстың неге мынау міне қыздырғыштың жылу мөлшеріне қатынасын аламыз ары қарай жұмысымыз газдың жұмысын білеміз ғой а тең қысымның көлемге көбейтінісі жазамыз бұл жерде жұмыстың орнына жаздық міне қарайтын болсақ жұмыстың орнына не жаздық мына бір форманы орнына қойдық ары қарай мәндерін қоя саламыз болды қатты қиын ештеңесі жоқ тагіміз неше екен бізде міне жиырма процент яғни жұмыстың орнына біз мына бір формуласын түрлендіріп қойсақ болады деген сөз бұл түрленген формула түсіндіре алдық қой ал енді келесі есеп міне негізгі мәндер берілген пәгіміз қыздырғыштың жұмысы берілген иә мәндерін жазып алайық міне бір камаз айтып отыр ғой бізде осында бір ә, осы кезде жұмысымызды жазамыз пәгімізді жазамыз тығыздығын жазамыз табу керек нені бензиннің тығыздығы берілген иә ол қанша бензин жұмсайды осы жұмысты атқарған кезде мына жұмысты атқарған кезде бұл неше бензин көлем неше литр бензин жұмсайтынын анықтаймыз ол үшін не істейміз әдеттегідей қыбыржа келтіріп аламыз яғни оның алты мынау мега деп отқанымыз оның алты сонда төрт жарым десек оның жеті дәрежесі жауылы болады иә ары қарай ә, пәкті нөл елу бес деп аламыз өйткені жүзге бірден бөліп аламыз нақты санға келтіріп аламыз ары қарай енді міне негізгі форманы жаздық иә қыздырғыштың неге тең міне жанған жыну, жану жылу бар еді естеріңде болса иә осы білеміз ары қарай енді жұмысымыз тұра береді қыздырғыштың орнына біз жану жылуын жаздық ал бізде не масса бар ма масса жоқ массаның орнына не жазамыз біз міне тығыздық пен көлемнің көбейтісін жазсақ болады ғой өйткені массамыз тең болады неге тығыздық көбейту көлемге сол себепті орнына жаздық деген сөз ары қарай кеттік енді осы жерден көлемді анықтайтын болсақ міне осы жерден көлемді анықтайтын болсақ мына сендерге көрінбей қалмасын көлемді анықтайтын болсақ міне жұмыс бөлінген пәк астына түсіп кетеді иә барлық мәндерін орнына қойдық нәтижесінде келіп шықты біздің көлеміміз міне яғни бұл деген сөз нөл бүтін он мыңнан жиырма бес метр куб бұл неше литр болады иә неше литр болады бұл екі жарым литр болады деген сөз яғни екі жарым литр бензин жұмсайды деген сөз машина түсіндік қой енді негізгі қорытындылар жалпы жылу қозғалтқыш деп отқанымыз не екен бұл отынның ішкі энергиясын механикалық энергия түрлендіретін қондырғы дейміз түсіндік па одан кейін жылу қозғалтқыштарының пайдалы коэффициент деп отқанымыз бұл қыздырғыштың атқарған пайдалы жұмысының қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріне қатынасын айтады екенбіз иә форма түрінде бізде міне форма түрінде қарастыратын болсақ осылай дедік дұрыс па ал енді келесі бізде жалпы берілген жылу қозғалтқышының үшін пәк максималды мән болу үшін біз қай форма қолданамыз дедік карно циклінің формасын қолданамыз дедік иә аха ал кез келген жылу қозғалтқышының пәкі бірден яғни бірден артық болмайды деген сөз ол деген сөз бір үлкен немесе тең деп қарастырамыз окей бұл ереже енді осыған байланысты бар болғаны бес ақ есеп бес ақ есеп Э, біз жаңа көрсеткен есептерге қарап осы бес есепті шығарамыз талдаймыз және де түсінбеген жеріміз болса комментарий ретінде қалдырамыз егер осы видео сен үшін пайдалы болған болса міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңдар және де достарыңмен бөлісуді де жақсы келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз